te yo te yo oza te oyo bobomi eka lelo ti Thank you. Oyo ya chambre froide to bobomi ye kaka lelo ya fraîche? Bobomi lelo ya fraîche. Ya chambre froide mpe ezalaka nango? Ngula chambre froide bato bakoma koteka mpe ya bafrange chambre froide bateka na bango mpe ezalaka te. Nyama nyonso tu azalaka bio. oyo oh, bino botekaka surtout ezalaka ya biya solo to ezalaka ya chambre froide ah, ezalaka ya solo eh, parce que tomona tomoni nde bobomi Hein, tozalaki présent awa tomoni nde babomi ngulu ya mobimba euh, je crois boomona wana ba image batie na mesa oyo bazokata donc euh, oyo baokata ndenge ndenge client asombi lokwanga naa nanga client nasombi donc to moto otala na bino tomona ndenge nini bakosala siko bepice oyo botyaka awa balobi ke bokoma otya bakibe magie na babiloko bosalaka awa est ce que botyaka kibe magie to botyaka te batiaka otiaka te mekolo makasi po basunga bandeko bazolanda yo otiaka jimbo otiaka jimbo apa jimbo otiaka elengi elengi jimbo elengi ayi ayi na litungulu na poivron na poivron ah. wana bepesi parceke oyo etoni na sani okoba ode kilo wana 5 kilo nde etoni na sani wana oyo na kapela awa toza na kapela donc euh, oyo ndenge eza boye oyo nde eza boye 5 kilo oyo nde eza boye 5 kilo Teo akauka. Voilà, bazokende sikoyo kotya yango na moto. Voilà. Wana na bango awa, voilà yango batie na moto yango oyo a batie na moto batie na grillage voilà Baku ebela bien nde faut opanza. So eza kaka makanga bongo ebela bien te. So oyo eza na kati ya ba paquet oyo eza ya supu. Eza pe kaka kauka. Eza da ya obela ya obela. oyo eza bapapie oyo eza deja biloko apres soki moto aye totekele mbala moko ngula kobela yango oyo oyo eza bapapie ya rouge na bandeko balandi abola masolo ya bio oyo parti ya ngulu na sombi donc euh, eza 1 kilo nde yango oyo bazositumbeli biso je crois bomoni ndenge nini bazo basali mélange ya becuise Donc batie ba épices pas tellement ya grave. Donc batie kaka euh, atie euh, épices oyo alobaki wana atie jimbo euh, na ya pamba non donc batie kaka jimbo ya pamba alors siko jimbo siko chef nalobi e siko jimbo ndenge osala nde otie kaka jimbo wana yango kaka nde moto ebimisa yango gout oyo eza ya okauka ya otumba ngulu to moni yango rouge teke batie kidi ya rouge ah, ok soki batie kidi ya chokola ok vraiment atomona ngulu bokosala yango mpe nde mpenza bokosala yango mpe ya supu ndeti eza boye tokotya yango mpe ya supu ata batongi hmm. soki olingi ekoma ya supu ekoma ata ya supu ok Tozolia doso olingi olia elo wa bien, olingi olia ngulu ya fresh, faut na rapela. Parce que na rapela wa okolia ngulu ya fresh. Donc euh, atumba tumba yeyo. Hein, soza poso olia ngulu ya bien. Donc mesa oyo, koma mesa oyo nini? So bani ba olia ngulu ya fresh. Eh bandeko balandi donc oh, bandeko ya poto soki bolia ngulu ya fresh, bwana rapela bozomona bino moto za ndire tokati te. Donc eza teke oyo te tokati to te. aza posa ya ngulu awa aye na kapela papa soki toye na kapela efo ayepa nani mitterrand mitterrand nde yo atumba tumba voilà Voilà, awa ebeli déjà. Bazo tia ba ko épice oyo nde ezaka e batia etia maka so ebeli déjà. Euh, ba biso cha maka so de bilo ebeli. Na ku ili pe o cheka ali bilo. OK. Donc moyen kota la moto eza te. Siko nde bo che bo cha suna moto. Ah OK. Donc siko o ko expliquer biso. Tuka liboso nde bo chaka na bongo. Ezaki posani po maye kauka. Maye kauka. Après o siko bo che na papier o pe ebela siko. Ok. Mais nde eza bo mutakolia pe. mais ebimi gout loko otie munga déjà hmm. aba d'accord je crois bandeko bazo comprendre ominyokola te nde batumbi ya batie mpena ya eloko ya grave te batie kaka hmm, episo na ye biso balobi wana na ekipe wana elengi batie kib batie elengi batie ai nga batie poivon do yango wana kaka nde batieli mwa pilipili na mwa litungu nde batie a en tout cas esili voilà botia mpe na aubergine me botie te Ok. Donc, nde eza boye prix na prix pezaka na valeur nango. Ok. Ça va d'accord. Bazo sasu na moto pour na deuxième dernier tour. On est sur ebeli ya suka nde esili. Oyo ngulu to loba. Service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle.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 Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local.